eh dia nang omah to nani nani chan? chan, wah chan makan apa tuh wah chan kano tuh, oh nah ya makane yo jeng tim wae iki Jan Dis di chan, harus kau rumah itu gorengan nama yatim rumah tengah harus kuwi chan, Jan Jan Sik dia nggo masker sarungan nggo kupluk terminal mau piye wah angin ini yang yang ini udah pemerintah jur negara-negara corona ini sarungan barang eh ada daripada rumah tau mending melu kartu prakerja kuwi pun ada ini wis ye enak ora jane ngene sing salahnya jane yo ya pemerintah apa covidnya e ya yo rada bingung to Menyang ora, Jon. Enak umur gue turunan nih salah. Terus dikon nang omah wae. Eh, kok iya turunan iki dolan-dolan tak gendeng sabar ngopo jar. Oh. Aku setuju turunan iki malah melantung di rumah saja. Hei, eh, ngopo to udur ae? Sik salah kuwi dudu corona, dudu pemerintah ning sing salah kuwi lanang kok.